छक्क लागिसक्यो अझै आउँदैन त्यसलाई मैले जानेको छु ला आज पनि म ढिला भएँ मार्ने भयो प्रियाले कति रिसाउन सकेँ कि अलि अब फकाउने पो कसरी हट दिउँसै सपना पो देखिएछ प्रिया के गर्दै होली म्यासेज गर्नुपऱ्यो ल हुन्छ नि त घरमा मात्रै पनि कति बस्नु ल म आइहालेँ त ल है त्यही त ल प्रियालाई भेटेर आउँछ तिमी आइबस्दै गर ए ल भइहाल्छ त ल राम्रो भेटेर आऊ है त ल ल त ल त्यही भएर म कफीलाई भेट राख्छु ल छिटै ला आज पनि कपिलले मलाई कुरिरहेको होला कति ढिला गरेकी हो प्रियाले कुद्दा कुद्दा दिक्क लागिसक्यो कति ढिलो गरेको त आउन सरी आउँदा आउँदै ढिलो भयो त म के गरौँ ठिकै छ नि त आऊ बस गर्छौ तिमीलाई मैले प्राणभन्दा पनि धेरै माया गर्छु तिमीलाई मैले मुटुमा राखेको छु सजिलै झिकेर फाल्न म कहिले पनि सक्दिनँ शान्ति किन एक्लै बसिरहेको तिमी उसको धेरै याद आइरहेको छ त्यही भएर धोकेबाज हो तिमीले अमरलाई धोका दियौ हो म धोकेबाज हो उसको प्रेम प्रस्तावलाई मैले अस्वीकार गर्न सकिनँ अमर एउटा कुरो नढाट्यो त मलाई त शान्तिसँग रिलेसनमा छस् हो म उसलाई आफ्नो प्राणभन्दा पनि धेरै माया गर्छु हेर अम्बर मैले भनेको मान शान्ति तेरो लागि ठिक छैन शान्तिलाई छोडिदे त मलाई साथ दिने खालको रहेनछस् मेरो खुट्टा तान्ने खालको रहेछस् यस्तो खुट्टा तान्ने साथी मलाई चाहिँदा पनि चाहिँदैन मार के भयो मैले यो शब्दलाई किन भन्दैछु तँलाई थाहा छ मेरो खुट्टा तान्नको लागि होइन शान्ति मुटुको रोगी छ शान्ति मुटुको रोगी छ ऊ केही दिनको पाहुना मात्रै हो पाहुना मात्रै हो मलाई शान्तिलाई के भएको छ भनिदिनुहोस् न डक्टर प्लिज भनिदिनुहोस् न शान्तिलाई के भएको छ म उभिनँ एकपल पनि बाँच्न सक्दिनँ डक्टर प्लिज डक्टर उसलाई के भएको छ भनिदिनुहोस् न डक्टर प्लिज ओके शान्ति मुटुको रोगी छन् उनको मुटु निकै नै कमजोर छ त्यसैले शान्ति केही दिनमै मिस्टर अमर तपाईँ आफै बुझ्न सक्नुहुन्छ सो शान्तिलाई निराश बनाउने काम नगर्नुहोला मैले चाहेर पनि शान्तिलाई बचाउन सक्दिनँ मिस्टर अमर आफूलाई सम्हाल्नुहोस् mister Amar hi take care शान्तिलाई खुसी बनाउनुहोला म यही भन्न चाहन्छु म पनि अरू केही भन्न सक्दिनँ I'm so sorry mister Amar I'm so sorry मैले प्राणभन्दा पनि धेरै माया गर्छु तिमीलाई मैले मुटुमा राखेको छु सजिलै जिएर फाल्नु परेको मायामा पागल जस्तो भएर मायाको लागि ज्यान दिनु त्यो ठुलो कुरा होइन तर मायाको अस्तित्व बचाउनको लागि मायामा ज्यान दिनु त्यो ठुलो कुरा हो सायद यही नै चोखो मायाको अर्थ होला सायद